Bazen garaia, hemen gaude. Iruñeko kaletan, aberri, eguna, ospatzeko. Gora, Euskal Herria, askatuta! Euskal Herriaren mapa, Euskal Herriaren armarria, geure galetatik, geure testu liburuetatik, kendu nahi dituztenak. Euskara geure izkuntza zapaltzen jarraitzen dutenak. Geure izena, geure izana, ukatzen jarraitzen dutenak. Historian zehar ere, nazio gisa, desagertarazi nahi izan gaituztenak. Baina zute lortu, hemen gaude, bostegun dute berandu dago, hemen gaude. Eta hemen gaude eta gehiago gara. Eta gero eta gehiago izango gara. Izi no berian taza, hagi tienen. Taza y media. Kapitalismoa sortu duen kaosaren aurrean, mundua hankazora dagoen honetan. Guk jarraituko dugu. Euskal, Euskal Erantzunak asmatzen. Munduan eratzen ari den olatu autoritario, eskuindar, machista, arrazista, homofobo eta LGTB-fobikoaren aurrean, guk gugu herria aurrertzeko beste modu bat. Musulo antifasista, eta antifasista gera, arrera ez izan nahi dugulako. Antifasista gera, gure desirak eta gure identitateak, arrotasunez aldarrikatzen you.